Como há um lapse, se eu não tenho essa função integrada na câmera, tampouco tenho um intervalômetro. Vamos lá. Vamos devagar. Vamos. Vamos devagar. Vamos dormir. Vamos dormir. Então, são as 8 da manhã. ये जाते हुए कहा como que vou ser terminar, né? Vai ser com essa flor. Então, são lá os últimos da manhã porque ela empieza a abrir essa hora. Então, a essa hora tenho que começar a ser time-lapse. Então, esse vídeo eu vou dividir em duas partes. na primeira parte eu vou falar sobre a pré y la producción del time lapse. Y la segunda parte va a ser la na pós, voy onde vou a shortcut y voy a editar aí pues, esa Então, essa primeira parte é dividida em um guion con seis pasos Assim que es la forma que yo hago. Entonces, les voy a compartir cómo hago, pero es tener la idea, ¿no? ¿Qué, quiere decir? con qué sujetos. Uma Una vez que tú eliges, arma, arma um dia antes a composição. Como vas armar tu, tu background, os esquemas de luz, assim, né? Então esse, esse é o esquema de luz que é armado. em paradas, luz contínua, luz principal. E acá, na luz de fundo. Então essa luz de fundo recorta vai recortar fundo, vai dar uma destacada, dar uma recortada aí, né? um esquema em diagonal simples, pelo que você vê é melhor do que se eu usar só um, um plano, assim. vale? Então, elegi meu sujeito armé minha composição vale? terceira parte, como configurar a câmera? Bueno, eu eu hago isso, ¿no? El balance de blanco. Elijo um elijo um que me guste, conforme a luz, Mas não dejes automático. minha sugerência é não dejar en automático. Porque eu já he hecho isso, olvidado, e he hecho un time lapse e e a luz do ambiente cambiou com o sol e se quedou na paleta así. Vale. Então, elija um e já. El ISO, elija uno fijo también. Yo estoy poniendo el mío hoy en 400 y, la cámara yo voy a dejar en prioridad de abertura Entonces yo voy a dejar mi diafragma F8, dejar que la cámara elija mi, velocidad de obturación. Entonces si cambia la luminosidad del ambiente porque, porque como es, yo tengo que respetar el horario de la planta. Eu não tenho como fazer isso em um ambiente cerrado ou de noite, né? Então, se eu tenho um ambiente controlado, tudo bem. Mas nesse caso, eu deixo a velocidade que a câmera elija, então ela vai ir compensando a exposição né? e vai deixar sempre como na posição, com uma exposição ideal, assim, por assim dizer. Vai ser tudo em JPG, assim. Vai ser bastante fotos, assim vai dar mais de 500 fotos fáceis. Né? Então, para não sobrecarregar nada, eu vou errar em JPG. Né? A parte que se eu deu em RAW, depois para tu exportar isso em JPG, uau, o por vida. Pelo menos para mim, né? me compo, não, não vai, vai demorar horas assim. Então eu devo já é mais simples assim. Outra coisa é o picture control, não? Né? Então picture control, eu, então também ele aí vários, né? Monocromático, etc. Né? Nesse caso eu estou errando vívido, que eu quero destacar que aí mais contraste e mais saturação. Então, por que eu elijo é aí? Né? Ah, Pero eu posso cambiar depois em edição. Por causa disso, porque eu quero que salga listo acá já. no quiero para que después en edición yo edite el mínimo posible arregle algo, pero ya entonces yo quiero sacarla prácticamente lista. Paso paso 4. Enchufamos la cámara en la compra porque ahí va a estar el programa que va que tenga esa opción de time lapse, entonces yo puedo dejar conectada y va a quedar ahí las 5 horas haciendo foto, Bla, bla, bla. E ahorita les enseño como é esse programa na configuração básica, assim. E também vou ensinar uma calculadora que é online. Já, yeah, vamos. Que é uma calculadora si pues, te permite pues, tener para no he puesto grabar el audio la co la entonces esa es la, la calculadora ¿no? entonces voy a dejar los links ahí en descripción ¿no? Um, acá por ejemplo yo dejo intervalo de disparo Mas a duração do vídeo eu quero que meu vídeo tenha, tu vê a quanto queira, né? Eu quero que tenha 20 segundos. Uh, quanto dura o evento? É, quanto vai durar esse timelapse, assim? Então, mais ou menos umas 5 horas, 4 horas, em média, depende, né? É, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então, no vídeo eu quero que tenha 24 frames por segundo. Isso cara não importa muito, não. Então, sacar ele te dá resultado melhor. Né? Então, intervalo de disparos é entre uma foto e outra, eu tenho que ter 30 né, segundos para que dê esse tempo que quero, né? E o número total de fotos ele, ele calculou de 480 fotos. Então, se eu altero, por exemplo, 5 horas de evento, ele altera cá também, né? Já alterou pelo tempo que quero me ó. Então ele vai, ele vai te dar outro intervalo de disparo. Assim. Vale. Então é bem útil assim. Depois que tu fazendo mais time-lapse, tu vai também já sacando assim, ó. vou derrar 30 segundos, menos segundos, depende. Mas quanto menos tempo dura meu evento, mais curto vai ser o intervalo. Né? Vou gravar como, sei 5 horas, Vale, então se uma vez tu tens esse valor, tu vai deixar 4 horas. Uma vez tu tens esse, esse valor acá, já tenho 30 segundos de intervalo, eu venho a esse programa acá, que também vai deixar link para download, que se chama Digicam Control. Vamos ver esse programa. Minha câmera já está enchufada. Então, ou seja, já está reconhecida Então todos os meus parâmetros estão cá. Modo né? de foco manual, JPG, hum, abertura útil, shutter speed. Como eu estou em prioridade de abertura, a velocidade está em 1 barra 8. Não importa porque tá, minha câmera está estabilizada. Entonces, yo que una sugerencia es, porque mi compu es, es un poco, está un poco lenta, está un poco vieja ya, pobrecita. Entonces, si tu compu es buena, todo bien, ¿no? yo, yo, por ejemplo, yo apago internet y dejo solo la, cámara y la compu. para que não sobrecargue nada, porque esse programa eu já usei, às vezes ele, é, às vezes falha, né? É grátis, <laughs> então falha. Pero funciona bem, assim, às vezes falha. Então, para reduzir, para evitar esse problema, assim, então eu pago a internet e acá em transfer aí essa opção é, se tu pode salvar em, em na compu ele vai começar a dar preview a cá, né? Então, toda foto que saca, ele transfere e já salva cá e já vai te mostrando o preview. Isso também é sobrecarga, assim. Então, eu sugiro que deixa que salve só é na câmera, não tem problema. Por quê? Porque eu já ajustei minha câmera, já enfoquei, tá toda lista, assim, para começar a disparar. Eu só quero usar esse programa para ter nele timelapse. Então, se sacar, eu entro mesmo em timelapse. Nada mais, eu não vou usar esse programa para nada mais. Então, recorda que o tempo que deu ao calculador foi 30 segundos. Então, eu pongo a câmera. Tempo entre capturas, 30 segundos. E acá, ele calculou também quantas imagens, né? mais ou menos 480. Assim. E dá em Start e listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, han pasado siete horas, entonces he tenido un problemilla, pero todo bien, sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha terminado la batería de la cámara, En la mitad del timelapse. Ah, pero felizmente, que como la planta estaba interna, se tardó en abrir la flor apertura de apertura flor fue más lenta, entonces mientras yo cargaba, porque solo tengo una batería, mientras cargaba la planta no abrió mucho más, Sería bueno tener dos cargas si tú quieres un timelapse largo, Entonces, resumiendo todo lo que hemos hecho, elegimos el sujeto, armamos composición, ajustamos la cámara, dejamos todo listo Entrufamos el programa y empezamos el timelapse. E aí, recuerden, mientras hace el timelapse, vuelva a ver el foco, que às vezes desenfoca, né? Porque às vezes planta a câmera de posição. E é isso, né? Essa hora toca o okay, Agarrar todas essas fotos deu como ha dado como más de 500 fotos. ¿eh? Ahora voy a agarrar todas esas fotos y esa es la parte 2 que vamos a llevar a edición, a shortcut. Así que, que nada. Um tip, é, eh, se essa é a primeira vez que tu vai fazer um timelapse, eu recomendo fazer um timelapse mais curto, assim. Então agarra um timelapse de uma hora, uma hora e meia. Por exemplo, esse timelapse que eu que vou derrar aí passando um dos primeiros que assim, como na pedra de gelo, né? ¿eh? Assim que nada. Nos vemos na parte 2.